Now أيوه، you أيوه، أيوه. الدروب ده الطياره ده حفر مضروب في ناس انت في ناس انت في ناس انت في ناس انت انت انت انت كمان واحد كمان واحد كمان واحد انت شاحن كمان واحد انت كمان واحد كمان واحد Düşman görüldü. طلع توفيق نعم. Düşman görüldü. هي هي هي انت انت انت انت بيلفوا حوالين البيت بيلفوا حوالين البيت خلي انا قلبي تلف عند عند عند عند عند يا شباب طبعا وانت طيب، رقم اثنين يوت جد جد اخواته اخواته هنا تعال هنا شوف شوف شوف شوف لوكيشن ايوه هنا يلا ورا ورا تحت تحت يب آه.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 واتش اوت لا تعرف قدمها scope scope scope. والله ما معي لا كفو يا رجاله والله كفو كفو كفو بدي kill. ودور لا انا وجهه بشوف خليك خليك ايه مش بوت مش بوت مش بوت حد عايز بيجي مش بوتات مش بوتات اه في سيارة في سيارة هنا في, في سيارة هنا في ناس لف لف لف ورجع في كمين على الكوبري هي بومات قوم قوم قوم ضربته ضربته لا لا رقم اربعه لا ودي ولا وراك امي واحد يرمي سموك واحد يرمي سموك لا لا يردك ايش بدك شو اسوي لك طيب بش بش بش بش بش السيارة جاية سيارة في سيارة جاية في سيارة جاية واحد يجينا كم؟ دعواته فنش فنش فنش فنش فنش فنش هيا ايوه عندي تعال تعال ساعدني تعال فنش فنش فنش فنش اوه خلي بالك لسه هم ما جوش لا ليش رحت؟ ليش بس يا صديقي روح له اضرب سموك فنش الود يا الله نزل السرت يا زلمه فنش فنش فنش فنش فنش. work. فنش فنش مكمبر مكمبرتكم مكمبر اه مكمبر عند السيارة هما قام قام قام قام هذاك ما هو انا ما نعم، ارمي قنبله قنبله قنبله ما بتقول لا لا هيك بتصيبك خلص ما هي طيب. الواد خلي بالك لو صاحبه صاحبه جه Stay alert. Stay alert. Enemies ahead. زي ما هو مكانه Enemies ahead! جالك جالك وهذا سيبهم يخلصوا على بعض بس كده باقي هو الواد اللي عنده السيارة هناك ايوه صالح وراك وراك وراك حبيبي الله ينور الله ينور كف والله اسطوره